Jelah por India kiba buntam kibrio kibeduk. Kau boleh sih punya eh, bikin subscribers baru kiba jusut terapan page ke video sekarang ke channel story tala London. Karu India kadan arpu kanda itli ki jelah kentup ya ki Union Territory. Nabi lengki ni ki arpu kanda itli ki jelah bat ki Union Territory. Kidan kiba ruspa bat kidan ru kibaduk. Nalor kibaduk ru ki donru ki baduk tasam ki BPL below poverty line kani kam yadei bet ke GDP la ni ke gross domestic product ya ke Bangladesh ya ki jelajung ke India hak ini kita yau peledap ki don ki jelai ya ke Bangladesh kum ki jela ki baru sepatam Henry Pin Yu I biang hang ni baki dei ki jela ki baduk tam men hakani ngajir ya ke GDP Henry hang ni pat nga keren, syapang ka jingbun, jongki briu ki baduk, hapok ka jela, da ka percentage. Ngan ya na nembar nengkong ter-ter. Ban nengkong e, kadai ka bihar, ka nongba jong ka bihar, kadai ka patna. Ka jela bihar, ka wan nembar way, ka jingbun tam, jongki briu ki baduk tasam. Marsiteng na kinong-syong-syong jong ka jela bihar, kidai ki brio ki badok tasam lane below poverty line ki brio ki badok tasam hapo ka jela bihar kidai san puwei poin kandai person bar ka jela jharkhand kanong ba jong ka jela jharkhand ka dikar ranchi ki paj ba ki badok tasam hapo ka ni ka jela kidai saupuar poin kandru person number lai Uttar Pradesh kan nong ba jong ko Uttar Pradesh ka de Lucknow ki pai ba ki ba duk tasam hapo kan ni ke jela ki dan lai pu nyo pu nyo pu kon dai person number sao Madhya Pradesh kan nong ba jong ka Madhya Pradesh ka de ka Bhopal kat kum ka sensas lai yo jing khain ba lai pu nrio pu nrio pu san person jong ki nong song shnong jong ka jela Madhya Pradesh Kidan hau taulang jongka jing duk tam lane bilu poverty line nambal san ka jela me khalaya jungi ka nong ba jongka jela me khalaya ka dei ka shilong bat ki brio ki badok hapo ka jela jungi ki don life u ar point nriu punyo person nambal nriu ka jela sam ka nong ba jongka jela sam ka dei ka gohti life u ar point nriu punyo person ki paibak nong siong siong jong kan cela sam. Ki don hau lain jong kan jingduk tasam. Lani bilo poverty line. Nembar hinyau chatisga ka raipur kadai ka nong ba jong kan jela chatisga. Arpo kandai poin kandai puwe persen. Ki paibak nong siong siong jong kan jela chatisga. Kidai ki baduk tasam lani bilo poverty line. Nembar pra Rajasthan ka Jaipur kadai ka nongba jong ka jela Rajasthan ar po khandai point sapun ri persen na ki nong shong shong jong ka Rajasthan ki dei ki baduk tasam number khandai Odisha ka Bhubaneswar kadai ka nongba jong ka jela Odisha ar po khandai point san san persen na ki nong shong shong jong ka jela Odisha ki dei ki brio ki baduk tasam Number Shipo Nagalan Kakuhima Kadai ke Nongba Jong ke Jelan Nagalan Arpusan pun arpu arpesan Naki Nong Shong Shnong Jong ke Jelan Nagalan Kidai kibaduk tasam Hang ni ngasim tang yaki Shipo tuli Ki Jelah kibabun